Север бой за тех, кто нас покинул, тех, кто навсегда стоит в наших рядах. Ты борись, Спартак, и что бы ни случилось, гонят парни в бой тебя на небесах. покину Тех, кто навсегда Стоит в наших рядах Ты, Борис, Спартак И что бы ни случилось Гонят парни в бой Тебя на небесах